Steuerberaterin, die legt dann die Bilanz Ich Über den Antrag zu diesem Teil so. Ja, dafür ich vorher noch Fragen stellen? Bitte. Ich sage es nur gleich, bevor ich wieder nicht Achso. <laughs> Äh, es ist ja im KG-Vertrag ist ja geregelt, dass die Kosten sowieso von der Gemeinde übernommen wird. Das ist richtig, aber das ist, das ist nicht ausgleichen. Bitte? Der Vertrag, der Gesellschaftsvertrag ist der Banken zu wenig, solange also man auf 13.750 die Haftung soll. Gut. Obwohl wir die ganzen Kredite dort haben. Bitte? Weil wir die ganzen Kredite dort haben, wir wissen eh nicht der Begründung. Ich komme nicht das Bank hin und sage zur Gemeinde, was da, wir wollen jetzt die Bürgschaft haben auf einmal. Die Kreditabteilung verlangt es jetzt, oder? Das ist neuerdings. Voriges Jahr war das noch nicht. Ja, also komm, also muss ich fragen, wieso? Ja, ganz einfach. Weil das, weil das, verlangen. Weil das verlangen. Jede Bank hat, hat ihre Vorschriften ganz einfach. Wo ist das Problem bitte da jetzt? Nein, es ist wundert mich nur, dass das auf einmal so von, von dir... Es ist eine reine Formsache, die Gemeinde haftet ja sowieso dafür. Und es ist auch so wie ein Schnauz Steiermark, wenn man das erfordert, auch ganz einfach von den Banken und das Wirtschaftsübernahme auch äh, dementsprechend kontrolliert wird und dementsprechend äh, von der Gemeinde, so ist es auch hier der Fall. Gut. Du wolltest den Antrag stellen? Ja, gerne. Auf aufgrund dessen, dass eben die ganze Sache für uns jetzt nicht nachvollziehbar ist, weil wir eben, wie gesagt, in, in keinen Prüfungsausschuss mehr in der VG haben, stelle ich den Antrag, den Prüfungsausschuss mit sofortiger Wirkung wieder für die finanzielle und inhaltliche Prüfung der VG einzusetzen und im Gesellschaftsvertrag diesen Passus zu ergänzen. Ja, unsere Fraktion sieht den Notwendigkeit weil das auf einmal, ist auf einmal die Prüfung durch einen Steuerberaterin äh, passiert. Nur, recht, nur steuerrechtlich, nicht inhaltlich. Steuer, sondern eine Steuerberaterin passiert und die das ausreichend kann. Das ist auch in, in der Gemeindeordnung so vorgesehen, dass man so machen kann. Aus dem Grund, Aber das heißt, es ist die Amtsdauer, es könnte der Prüfungsausschuss, der ein anständiges Organ dieser Gemeinde ist, irgendwas entdecken Es gibt dort überhaupt keine Ängste, sondern es wird auch transparent in den Gemeinderatssitzungen wird das präsentiert und wir alle Fragen die gesetzte Bilanz und das ist genau, was, was Monsanto ist. Das ist es. Gut. Du hast jetzt den Antrag gestaltet, jetzt der Stimme mit den Antrag. Ja, ja, ich bin der Überhänger. Wieso ist es nicht möglich, dass ich den Monsanto vor zehn Jahren war es möglich, dass man keine Bürgschaft braucht. Für die Gemeinde zuständig ist, machen wir wieder. Ja, dann hast du die Gemeindeordnung. Der Lösungsausschuss prüft jetzt nicht für die KG. Hast du die Gemeindeordnung? dann ist die Gemeindeordnung der Stadt Wien wenn es nicht passen würde, wenn es nicht passen würde, dann würde die Aufsichtsbehörde schon sagen, lieber Bürgermeister, das darfst du nicht. Genau, das ist gesetzeskonform, was da raus ist. Es ist die maximale Ausreizung des Gesetzes auf die eine Seite, nicht die Bereitschaft zu Transparenz und Einblick, weil wie gesagt, der Steuerberater darf nur die steuerrechtliche Prüfung der KG vornehmen und eine inhaltliche Prüfung, was dort alles passiert, geschieht nicht und ist auch in der Fragestunde zum Tagesordnungspunkt KG sehr schwer zu formulieren, wenn man vorher nicht irgendwelche Unterlagen anschauen darf. Kein Mensch da herinnen sieht irgendwas, außer dir. Und seit du alleiniger Geschäftsführer bist, verlangt die Bank auf einmal eine Bürgschaft. Die sollte zu decken gehen und man sollte deswegen, man sollte deswegen den Prüfungsausschuss wieder einsetzen und Transparenz nur Vorteil für dich selber, wenn du den Prüfungsausschuss zulässt, dann kannst du mit reinem Gewissen an die Öffentlichkeit gehen und kannst Ding so muss es nicht Das hat eine schlechtere Bonität, wenn du das mit ansprichst. Was mit dem Prüfungsausschuss, äh, darf ich mal kurz auf das antworten, äh, was der Stefan gesagt hat. Äh, früher war nur ein kleiner Teil dafür zuständig, jetzt ist es der gesamte Gemeinderat, der Einsicht hat in DKD, in der Land. Ja, die werden ja wohl zur Verfügung gestellt, bitte. Wir haben heute die Bilanzbesprechung auch, die die Frau Steuerberaterin auch an uns zur Kenntnis bringen wird und da können Sie alle Fragen stellen. Da wird keiner ausgeschlossen. Bei einem Ausschuss sind nur die Mitglieder dort noch danach. Sie können die anderen können schon anwesend sein, aber es geht ja meistens niemand hin. Und deshalb ist es wesentlich transparenter, wenn der Gemeinderat als Gesamtes, wo jedes Gemeinderatsmitglied die Fragen an die Steuerberaterin stellen kann, die Steuerlich sicherlich besser äh, Kenntnis hat über die Steuern, Angelegenheiten aber nicht wie der Prüfungsausschuss. Fragen können Sie eh alles. Das ist ja nichts. Aber es ist sehr schwierig, das habe ich gerade ausgeführt, es ist sehr schwierig, Fragen zu stellen, wenn man vorher nicht richtig Unterlagen einblick hat. Und der Prüfungsausschuss hat in der Gemeinde sehr wohl schwer. Der, der, der Prüfungsausschuss hat sehr wohl möglich zu verschiedenen Themen die verschiedenen Verträgen, die verschiedenen Auszahlungen, die Unterlagen anzuschauen. Das hat der Gemeinderat in dieser Form nicht, weil jedes Mal von euch die Antwort kommt, hättet ihr euch vorbereitet auf das Anschein im Vorfeld und überhaupt nichts dem, was wir uns jetzt für die KG anschauen hätten können. Deswegen können wir uns auch nicht vorbereiten. Das, ist wieder, das sind wieder Lügen, die du verbreitest. Das ist eine infame Unterstellung. Die kann man nicht anschauen, zum Beispiel der Prüfungsausschuss könnte sich die Einzelrechnungen für den Werbeauftrag von Herrn Scherz anschauen. Der Gemeinderat kann das nicht, weil das wirst du heute nicht noch kannst du ja die Rechnungen von Herrn Denkwist anschauen die in der Gemeinde, das hast du schon der KG. Oder von ja. anderen Leuten. Also, was das kann aber in der KG was Nein, das ist ja ein Service. Nein, das ist nicht ein und dasselbe, weil die KG auch anders aufbereitet. Ganz einfach. Können wir nicht. Oh aber wie dem auch sei, wir können es nicht, vorhaben, dass die KG gut gemanagt wird und dass wir ein positives Ergebnis, sage ich mal, auch in diesem Jahr gebracht haben gegenüber dem anderen Jahr jetzt. Da und das werden wir noch dann bei der Bilanz 2013 noch dann hören. In dem Sinne äh, habe ich euch den Antrag jetzt auch vom, vom lieben Herrn Stefan Helmreich. Wer für den Antrag von Herrn Stefan Helmreich ist, bitte mal Zeit der Zustimmung. Gut, Gegenstimmen. Danke. So. ist gut, Kontrolle ist das. Bitte. So. Ähm, du hast gerade das Wort Bonität in den Mund genommen, also die Volksbank verlangt einen Wirtschaftsvertrag das heißt, es ist eine äh, Sicherstellungsverbesserung gegenüber der, der, für die Volksbank. Also muss irgendwas mit der Bonität der Gemeinde nicht passen. Du hast du gerade selber gesagt, wegen Bonitätssache, also mit dem was passt noch nicht. Nein, es ist nicht normal. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möchte Kannst du bitte die Frage beantworten? Du hast ja gerade selber gesagt, wegen Bonität, also was gibt es denn Bonitätsproblem der Gemeinde? Abzusichern, aber du bist ja selber Banker. Ja, was du jetzt eher sagen, wenn wenn du dir ein Grund oder Haus bauen möchtest, das ist was dann anderes. Dann auch von, von, ja, von der Frau, Gemeinde ist ein öffentliches Seit zehn Jahren war die Sicherheit und die Bonität bestimmt, jetzt auf einmal passt es nicht mehr. Na, aber du weißt ja von der Bonität selber. Alleiniger. Protokolliert bitte. Nein, du bist der ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Bürgschaftsvertrag gemäß § 1357 ABGB Haftung als Bürger und Zahler beschließen. Damit im Olympischen Marktgemeinde Bock die Haftung als Bürger und Zahler für den Kompetenzgebiet der Marktgemeinde Lieber vor zum Infrastrukturentwicklungsverkehr in der Höhe von 300.000. Laufzeit bis 31.03.2015. Wenn Sie damit einverstanden seid, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 7. Berichte des Bürgermeisters oder eines Delegierten der Gemeinde, der Kleinregion von den anderen Gemeinden vertritt. Äh, es gibt vom Wasserverband vorbereitet die Rückmeldung der vom Landesverband Ehrenberger, äh, wie es mit dem Hochwasserbehefer ausschaut. Äh, es ist alles im Plan, im Bau her. Und wenn es gut geht, wird dann im Herbst Betrieb genommen werden können. Von den Baukosten her, die gesamten auch bis 3 Millionen beziffert sind, wird man wahrscheinlich äh, auch äh, in diesem Bereich sich bewegen. Zur kleinen Region selbst äh, gibt es einen Aufblick, äh, nicht sehr viel zu berichten, außer dass es diesen gemeinsamen äh, Regionskalender gibt, der von allen sechs äh, Gemeinden betrieben wird. Und äh, andere äh, und in ja, Region gibt es nichts weiteres. Dementsprechend beliebt es mir auch keine Aktivitäten gesetzt. Vor allem aus dem Grund, äh, weil es eine Zusammenlegung von Robin und Sware geben wird. Und man wird auch dann schauen, äh, welche gemeinsamen Aktivitäten dass man dann äh, in weiterer Folge setzen wird. Was haben Sie denn Teilregierungscharakter? Ja. Ich war positiv überrascht, dass mit diesmal Ort, Uhrzeit, Veranstaltungsansprechpartner alles enthalten worden. Ich weiß nicht, ob es zufällig ist, weil es jetzt nicht mehr und die Hochkante mega spielt, aber es ist ja. Gut. Danke. Das ist das letzte von der Woche. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Bei jeder Frage, oder? Wasserverbandsitzung wird wahrscheinlich nicht. Hier war eine Frage, ich formuliere sie ganz vorsichtig. Ist es richtig, äh, bei Zweiheidischer Bombe über den Punkt Ehre und so weiter und, und Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit gesprochen haben, ist es richtig, dass du in Treffen mit anderen Kleinregionsbürgermeisters äh, in, sage ich mal, zur Verteidigung für dich gleich leicht äh, Feierlaune angetrunkenen Zustand Schimpfwörter mit meinem Namen in Verbindung Verbindung gebracht hast in der Öffentlichkeit. Ich kann das von dem her, der es gehört oder steht, nicht bringen. Willst du das jetzt verneinen? Verschiedene. Achso? Ja oder nein? Kann ich mich nicht entsinnen jetzt. Also. Aber etwas zu machen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, auch Hochwasserschutzmaßnahmen. Da geht es um das Hochwasserrückhaltebecken Überbach Lusenbach, die Entschädigungskonvention aufgrund der Klimaverlängerung sehr von 56 Urlaub 2 beschlossenen Frist zum Unterzeichnen der Verträge. Da geht es ja darum, dass wir als Gemeinde einen Bonus zur Verfügung gestellt haben, für jene, die zu einem bestimmten Datum äh, unterschrieben haben. Äh, nachdem äh, bis zur letzten Sitzung drei nicht unterzeichnet haben, äh, geht es eben darum, dass man jenen auch diesen Bonus zukommen heraus und diese Frist einfach verlängert. Und diese Abstimmung geht es. Jetzt dazu Fragen von eurer Seite. Unsere Fraktion wurde nach der Vorstandssitzung informiert und wird dem natürlich zustimmen. Also Gut, wenn Sie dann einverstanden sind, bitte verzeihen der Zustimmung. Danke. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Verleihung Verleihung des Rechts zur Führung des Gemeindewappens im Zuge dessen, dass äh, ESV Eiskristall 20 Jahre feiert, äh, bestehen feiert und statieren sich so erwähnen muss, 30 Jahre, äh, der ist angebracht, dass man ihnen bei diesen Feierlichkeiten äh, das Gemeindewappen, das Recht zur Führung des Gemeindewappens überreicht. Und daher würde ich gerne diese Anträge stellen und äh, auf Unterstützung hoffen, dass sie überhaupt nicht stehen so braucht von einer Seite. Gut, dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möchte die Verleihung des Rechts 6 dafür, dass die auf dem Marktwappen und den ESVS bis alle Woche zum Anlass des 20 Bestandsjubiläums beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeichen der Zustimmung. Danke. Und B, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möchte die Verleihung des Rechts dafür, dass die Woche Marktwappens für den Kirchenchor als Instrumental ein Instrumentalensemble Wiener Musiker zum Anlass des 30-jährigen Bestandsjubiläums zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mal Zeit dazu stimmen. Gut, somit wäre mein öffentlichen Teil fertig. Ich darf die Gäste bitten, äh, den Saal zu verlassen. Genau, da kann ich gleich kommen. Ich darf dieses kommen. Gibt es eine Pause? Ja, hm? Schema auf.